የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ህወሓት ጥቅምት 24 2013 ዓ ም የመከላከያ ሰራዊትን በድንገት ከኋላው ከወጋው በኋላ በአቅራቢያው የሚገኙ የአማራ ክልል ከተሞችን ለመቆጣጠርና በሀገሪቱ አጠቃላይ ቀውስ የመፍጠር ፍላጎት ነበረው። የትህነግ ጁንታ ቡድን ኢህገ መንግስታዊና ህገወጥ ድርጅት መሆኑን በግላጭ ያሳየበትና በግፍ በፍጹም ለሰው ልጅ ማይገባ ለዛውም ላበላ፣ ላጠጣ፣ ለሰራ አብሮት ለኖረ ሰራዊት ማይገባ ድርጊት ፈጽሟል። ይህም ብቻ መፈጸም አይደለም፣ ቀጥታ ወደ አማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በመቅረብ በሚኒሻና ልዩ ኃይላችን ላይ እና በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ ውጊያ ከፍቶ በዛን ሁለት ሌሊት ጎንደርንና የወልዳያን አካባቢ በመቆጣጠር ግስጋሴውን ወደ ቤተ መንግስት ማድረግ ፍላጎት የነበረው እንቅስቃሴ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ህግ የማስከበርና የህልውና ዘመቻ ብሎ የጠራውን ጦርነት መቋቋም ሲሳነውና ሽንፈት የማይቀር መሆኑን ሲያውቅ ቡድኑ በማይካድራ ሁመራና ሌሎች አካባቢዎችም በንጹሐን ዜጎች ላይ ዘርን መሰረት ያደረጉ ጅምላ ግድያዎች መፈጸሙንና ቀደም ሲል ቡድኑ አደራጅቷቸው ነበር ባሏቸው ኃይሎች ተገድለው ከተገኙ የማይካድራው የጅምላ መቃብሮች ተጨማሪ በሌሎች አካባቢዎች የጅምላ መቃብሮች እየተገኙ መሆኑን የንጹሐን ሟቾች ቁጥርም አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ተቋማት ካረጋገጡት ከ600 ወደ 1000 ከፍ ማለቱን አብራርተዋል። በዚህ ጊዜ ሂደት ሲሸነፍ ማይካድራ ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ በተለይም አማራን የለየ ወደ ሺዎች እያሻቀበ ያለ የሰው ቁጥር በግፍ ሲቪል አልብሶ የራሱን ወታደሮች የራሱን ልዩ ኃይሎች የገደለበትና በመኪና አነስቶ ወደ ጅምላ መቃብር ሰው አይደርስም ብሎ ወዳሰበበት የወረወረበት ሁኔታ ከአንድም ሁለት ሶስት የጅምላ መቃብሮች ሁመራ አካባቢም ላይ የጅምላ መቃብር የተገኘበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁንም እየተገኘ ነው ያለው። ገና አካባቢዋ እየታሰሰ ነው ያለው። በማይካድራ ስለነበረው ጭፍጨፋ ከሞት የተረፉትን ሲያክሙ የነበሩ የአይንማኝ እማኝ የሕክምና ባለሙያዎች እንደዚህ ያስታውሳሉ። ምናልባት በህይወቴ እንደዛ በአንድ ቀን ውስጥ አጋጥሞኝ አይቼ አላቅም። ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ በአንድ ቀን ብቻ መቶ ሀያዎቹ በአንድ ጊዜ መጥተዋል። ቀኑን ሙሉ ግን መቶ 220 በላይ ህሙማንን አይተናል። በዛ ዕለት አንገታቸውንና ጭንቅላታቸውን የተመቱ ነበሩ። ብዙሀኑ በገጀራ በመጥረቢያ ምናምን የተመቱ ናቸው። በጥይትም የተመቱ ነበሩ። ማይካድራ ላይ ያየነው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነበረ። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ነገር አሳልፌም አላውቅም። አንገታቸው ላይ ተመተዋል፣ እግራቸው ተሰብሯል። እናት ልጇን አጣሷም ተመትታ መጣለች። ከሁለት ከሶስት መቶ ሰው በላይ ነው በህክምና እንኳን ቼስት የገባላቸው ብዙ ናቸው ያሉት። ጉዳዩን በተመለከተ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ህብረት ዳሬክ ዳይሬክተር አቶ መስዑድ ገበየው ተመሳሳይ ሪፖርቶች በአፋርና በትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎችም እንደደረሳቸው ጠቁመው ከሌሎች አቻ ተቋማትና ከመንግስት ጋር እየመከሩ እንደሆነ ገልጸዋል። ከዚህ ጋር በተገናኘ እንዳልኩ ያው አንዱ ምርመራ እናደርጋለን ከተወሰኑ ከነ ኢሰመጉ ለእርስ ፎሪማን ራይት እና ደግሞ ከሌሎችም ዓለም አቀፍ partner ኦች ጋር እየሰራን ነው። አሁን ያንንም ሌላም አሁን ትላንትና ራሱ በዚህ በአፋርና ትግራይ በሚዋሰኑበት አካባቢ እንደዚሁ በጣም ብዙ ሰው ያለበት ሪፖርት ደርሶኛል። ዳይሬክተሩ አያይዘውም አስተማማኝ የደህንነት ዋስትና ሲያገኙ ባለሙያ ወደ ቦታው በመላክ ጉዳዮችን በጥልቀት ለመመርመር መዘጋጀታቸውን አመልክተዋል። እኛ protection የለንም። ይሄ ወደዛ ለመላክ መንግስት ፈቃድ ሳይሰጥህ ደብዳቤ ሳይሰጥህ የሚያጅብህ ጥበቃ የሚያደረግል ሰው ሳይኖር እንትን ማለት አትችልም እና እሱን አሁን እየተጠባበቅን ነው እንጂ ጊዜ ትንሽ መውሰዱ አይቀርም እና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ማለት አቤቱታዎቹና ሪፖርቶቹ ይደርሱና እነዛን ሪፖርቶች እየተቀበልን አሁን ያልኩን ከመንግስት ሰዎች ፈቃድ እንዲሰጡንና በዚህ መልክ እያደረግን ያለ ነው እና such የተጨበጠ እጃችን ላይ የለም። ግን በቅርቡ ምርመራ አድርገን ኮሚሽኑ እንደሰራ ዝርዝር ያለ ነገር ተጠያቂነት እንዲመጣ ወደ ፍርድ ቤት ለመውሰድና ፍርድ ቤት ቀርቦ እንደ ማስረጃ ሊሆን የሚችል አይነት ስራ ለመስራት ነው እያሰብን ያለ ነው። በማይካድራ ከስድስት መቶ በላይ የአማራ ተወላጆች በጅምላ ተጨፍጭፈው መገደላቸውን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽንና አምነስቲ ኢንተርናሽናል ማረጋገጣቸው ይታወሳል። አለምነው መኮንን ለዶቸቬሌ ራዲዮ ባህር ዳር